assalomu alaykum assalomu alaykum futbol ishqibozlari futbol ixlosmandlari ayni damda siz futbol 24 youtube kanalidasiz futbolga oid eng so'nggi shov shuvli xabarlarni taqdim etishga biz tayyormiz siz ham bizni qo'llab quvvatlash uchun kanalimizga a'zo bo'ling like tugmasini bosing va chiqarilayotgan video kontentlarga esa izohlaringizni yozib qoldiring agar siz tayyor bo'lsangiz biz boshladik Hola, soy Leo Messi y este es mi video. Espero que les guste. Abrahamdan buni hech kim kutmagandi. Roma hujumchisi Temi Abraham Konferensiyalar Ligasi chorak final javob uchrashuvida Budio Glim darvozasini ishg'ol qilish orqali tarixiy natija qayd etdi. Statistika bilan shug'ullanadigan Opta Paola tashkilotining o'zi ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgan xabarga ko'ra, angliyalik futbolchi ringga kelgandan beri barcha turnirlardagi 24-golni kiritdi. 21-asrda bunday samaradorlikni Romada faqat ikki hujumchi Francesco Totti va Eden Jeko qayd etgan. ular bu natijani ikki martadan qayd etgani ham ahamiyatlidir kurtua el Clasico haqida natijalarimiz va o'yinning o'ziga qarasangiz bu tasodif bo'lgan madridning real klubi darvozaboni tiba kurtua el Clasicodagi mag'lubiyat haqida gapirdi o'shanda yakuniy hisob 0-4 barselona foydasiga hal bo'lgandi bu dahshatli o'yin bo'lgandi ammo biz tezda o'zimizni tiklay oldik mag'lubiyatlar haqida uzoq o'ylash shart emas albatta xafaman lekin natijalarimiz va o'yinning o'ziga qarasangiz bu tasodif bo'lgan deydi kurtua ramos faoliyatini mlcda davom ettirishi mumkin PSG himoyachisi Serxio Ramos MLC golchi mumkin futbolchiga Inter Miami qiziqish bildirmoqda. Manbaning qayd etishicha, Ramosni David Beckham o'z klubida ko'rmoqchi angliyalik futbolchi 2005-yildan 2007-yilgacha Serxio Ramos bilan birga Realda o'ynagan. 36 yoshli ispaniyalik himoyachi joriy mavsumda PSG safida 7 ta o'yin o'tkazib, bitta gol urdi. Avvalroq Ramos Los Angeles Galaxy'ga o'tishi mumkinligi haqida xabar qilingandi. Ten Hag kelishi bilan Ronaldo jamoadan ketadi. Manchester United bilan shartnoma bo'yicha kelishib olgan Ajax bosh murabbiy Erik ten Hag jamoa hujumchisi Cristiano Ronaldo bilan ishlash niyatida emas deb xabar beradi Marca ZDL Star nashriga tayanib. Qayd etilganidek, 52 yoshli niderlandiyalik mutaxassis ish boshlashi bilanoq Portugaliya terma jamoasining 37 yoshli hujumchisidan qutuladi. Ten Hag Manchester United bilan muzokaralar chog'ida allaqachon Ronaldo bilan hisoblashmasligini, chunki uning futbol uslubiga to'g'ri kelmasligini aytib o'tdi. siz ham eplashdi Mourinho yana nimalar dedi roma konferensiyalar ligasi chorak final javob uchrashuvida budyaglim darvozasiga javobsiz ta to'p kiritdi shu orqali jozi Mourinho norvegiyaliklar bilan 4 to'qnashuvda bu jamoani yenga olmayotgani uchun o'ziga yog'dirilayotgan tanqidlarga javob bergandek bo'ldi rimliklar uchun juda muhim bo'lgan bu uchrashuvda eldor shomurodov zaxirada qoldirildi va tahrixiy bahsda qatnashmadi uchrashuv qahramoni Hedrik qayd etib g'alabaga tamal toshini qo'ygan nikola zanola bo'ldi shuningdek Demi abraham ham o'z hisobiga bitta to'p yozdirib qo'ydi